hoje dança o quê, filha? Dança gatinho. Estamos pensando em dar o nome do canal com 6 anos de Ao Barbudo, Ao Sem Barba. Não, que Não, não o pai dá o filho, daí pega a mulher ela e Maria. Não, não, não, pera. Pera, não, para, pai, não, melhor. Ah, você quer? Para. Então, mostra a cabeça. Mostra a cabeça. Que bom, é porque... É mostra a cabeça. É, tô careca, isso aí, para. Não, para, filho. É mostra que tá no cabelo. Não, que... Cabelo, mostra. É, tá, beleza. vamos, vamos prestar atenção no boazinho Tadinha do boazinho tia. que ver ali. Eu sou de.